asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabaday dhegaystayaal waa barnaamijtooda ooaanu ku eegi doono burburka qoysaska iyo khilaafka saameynta caruurta uu ku yeesho oo beryahan dambe kusoo badanaya somalilan waxaa doodan kasoo qeyb galay amba igala qeyb qaadan doona kinsi xuseen qowdhan oo kamida ah urada bulshada ee ka shaqeeya arimaha bulshada cabdishakuur aadan oo ka socda wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada axmed maxamed waa caaqil ka tirsan caaqilada somalilan oo arrimahaasi runtii inta badan ku dhex jira xalintooda khilaafka qoysaska deeqa xasan axmed oo ka socota hay-adda cc beres oo ka mid a ah ururada bulshada cabdalle oo isaguna ka socda ururada bulshada nasra oo ka socota ururka la amba qarinada haweenka somalilan ugu horeyn bal aynuu u gudagalno su-aasheena ugu horeysa maxaa sababay khilaafka qoysaska ee beryahan dambe aynu aragnay muxuu labada lamaanaha ah ee wada nool oo weliba inta badan waxay ka timaadaa xagga ragga sababto sababta ah laga yaabaa in xagga markaan ka eegno dayacadda oo kale mas-uuliyad darada oo kale in ninkii waxa weeyaan inta badan qaadka oo biilkii reerkama siinayo oo khilaafka ka yimaada biilkii oo kale markuu siin waayo halkaasuu khilaafka ka imanaya caruurtii baa laga soo eryayaa dadka waxay karsadaan baa xaafidi waayeysaa deetana halkaasuu ka imanaya oo dagaal baa imanaya dagaalkaasi markuu yimaado gacanka hadal baa dhacaya nabar buu qofka gaadhsiinayaa khilaafka marka koowaad halkaasuu ka imanaya khilaafkaasi markuu halkaa ka yimaadana waxaa ku imanaya qoyskii muxuu ahaaye burbur amba jiitan badan amba caruurtoo la dayaco oo xaafadii ka tahay inankii oon isagoon qaan gaarin oo mas-uuliyadda waxay tahay garanayn intuu guursaday inan lamida labadii midna aanu dulqaad aanu lahayn oonu reerkii dhaqayn oona isu dulqaadinayn oona tanaasileyn waxyaalaha horta keena waxyaalahaasuu u badan yahay ayadoo ah maamulka waalidkii ba caruurtii ay maamulkii ay ka qaaday oo xismayntii iyo qadarintii iyo qiimayntii hadduu ilaha war aaba maxaad leedahay odaygii inankii uu kusoo booyin dhaaf faraa ka gelinayo uu kaba baqanayo hadday inantii tiraahdo hooya maxaad leedahay ay kusoo boodayso leedahay ana dhaaf annaga hanala hadline waxyaalaha horta keena burburka iyo qadar la-aanta waa waxyaalahaasay u badan tahay baahina way jirtaa xagga dhaqaalaha oo yar oo wadanka oon shaqa ka jirin oo magaranaysa cadiidi xagga shaqa la-aanta taasna waxaba haddii ilahay ayaa ka mida ah oo jirta Eh, anigoo ah deeqa xasan axmed magacaygu yahay siday walaashayba xustay nafiisi kana socda hay-adda siisi baaras eh, runtii marka qoyska la dhisayo waxaa fiican in ay labada qof ama lamaanaha qoyska dhisayaa ay mafhuum kaamila ah ama faham wanaagsan oo aad iyo aad u qoto dheer ay ka haystaan eh, waxa ay shareecadu ka tiri amaba ajendaha ay u dhigtay amaba tiirarka ay u dejisay dhisida qoyska sidoo kalena ay ogaadaan xuquuqda uu midba midka kale ku leeyahay taas waxay in badan ka caawinaysaa in aanay isku soo dhicin ama hadday isku soo dhacaan kulle carabiya labadiisa daan isma seegaan ay hadday isku soo dhacaan khilaafkoodii uuna noqon mid weynaado oo ay runtii soo kabaan khilaafkii oy xalina karaan marka horta taas baa iyada meesha ka baxsan inta badan dadkeena waxaad moodaa inaanay aqoon diineedba aanay ulahayn aanay ku salaynin xagga guurka oy dooq iyo cajabaad ay ku saleeyaan ta labaad aan u imaado xagga dhaqaalaha qodobka labaad runtii eh, waxaa jirta qoysku markay eh, mar walba qoysku ma aha mid eh, ladan waxaa jirta waqti ay ladan yihiin iyo waqti aanay ladnayn labadaba marka dhaqaalaha laftirkiisa waxaad moodaa inuu isagu sabab burbur maxaa khilaafka qoyska kaalin weyn aada iyo aada ka qaato sababtaa waxaad moodaa mararka qaar inay hagrasho xagga ragga ka timaada ay jirto oo xagga dhaqaalaha hadduu ninkii maanta dhaqaalo badan haysto uu reerkiisi kaba hagranaya inuu u hagarbaxo wixii ku filnaa uu siiyo ka qoys ahaan dhinac kale waxaad moodaa marka xaalad adagi timaado in aanay labada qof isugu sabrayn oo gabadhii hadday aragto maanta jeebkii ninkeedoo maran aanay lagaba yaabo inaanay uguba dulqaadan xaaladda aanay fahmin ta saddexaad haddaan u imaado oo ah maxay ahayde labada qofta ka dhexdhexaysa runtii marka qoys la dhisaya lamaanuhu qoyska dhisaya waa inay noqdaan laba marka hore iyagu isdabeecad yaqaana isqaradarin kara isu samri kara nolosha ay dhisayaanna fahansan yani inta cidda ina inay ka fog tahay ajanduhu inuu ka fog yahay inay labadoodu reer dhisayaan bal ay yihiin dad qaran dhisaya dad xidid iyo gacal isu keenaya dad ummad aanis aqoon isbaraya dad ubad inay ka tafiirmaan hankoodu yahay markaana runtii ay noqdaan dad caqli ahaan iyo dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaan bay isfahan